Bien, esta es una persona. Se ve bastante ordinaria. Pero, ¿sabías que tiene un superpoder secreto? De hecho, tú también. Probablemente ya lo usaste sin darte cuenta. ¿Alguna vez has hablado en contra de algo malo? ¿Detenido una pelea? ¿Comprado localmente o apoyado empresas éticas? ¿Escuchado atentamente a alguien, incluso sin estar de acuerdo? Pues ahí lo tienes. Has usado la no violencia el antiguo arte de Ahimsa que Gandhi convirtió en una ciencia y dio al mundo moderno. La no violencia no es pasividad, no es debilidad, no es silencio. Entonces, ¿qué es? Un poder, un estilo de vida increíble, un conjunto de herramientas para hacer cambios constructivos y duraderos. La no violencia es amor en acción, es una capacidad en todos nosotros. Es el poder que se libera cuando convertimos nuestros miedos o ira en una fuerza positiva para el cambio. Es poderosa, es transformadora y es más fuerte que las injusticias o retos que enfrentamos. Cuando este entendimiento moldea nuestras ideas, palabras y acciones, libera un poder transformador que puede cambiarnos, a nuestras comunidades y a nuestro mundo. En lugar de ver a las personas y a la naturaleza como partes y recursos desconectados para ser usados, la ciencia y la espiritualidad nos dicen que estamos conectados a todo, desde nuestras familias hasta nuestras comunidades, la tierra y todas sus criaturas. Nos muestran lo que puede ser la vida para todos, creando una nueva historia de nuestra humanidad compartida. Cuando las personas se organizan para obtener derechos, libertad y dignidad, la no violencia da un conjunto de herramientas probadas para reparar injusticias y romper el ciclo de violencia. Se ha demostrado que es dos veces más efectiva que la violencia. Con sus posibilidades ilimitadas, personas de todo el mundo están encontrando miles de formas de transformar la injusticia sin tirar golpes ni lanzar bombas. La erudita activista Bárbara Deming dijo que la no violencia tiene dos manos, podemos acercarnos a los demás mientras ponemos fin a sus actividades dañinas. Con la no violencia se lucha contra la injusticia, no contra las personas. La no violencia nos recuerda que los medios son fines en ciernes. Brinda formas de reconciliar las comunidades y lograr una paz duradera, basada en la justicia para todos. Cuando salimos de la violencia del pasado hacia la nueva historia de la humanidad, la no violencia nos encuentra en el medio de ese viaje. puede ser parte de él.